hoy compré con la cama con stevia. Vamos a probarlo a ver si es decente. La peor idea del mundo. pero rico. Hmm. Esperaba que fuera peor. Bastante ah, decente, menos dulce que el original. No tiene como esa sensación que muchas veces tienen estas cosas que son como... Mm, no sé, dulce y amargo. Hmm. ¿Recuerdan un poco cómo sabe el light, quizá. Definitivamente sabe con la cama.